Dieu, Église de Dieu, je dis gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur bénisse votre cœur, votre âme et votre vie tout entière au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts pour la bénédiction de Dieu Vous êtes prêts Père, nous te rendons grâce aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu es puissamment présent ici. Nous prions que tu expliques ta parole à chacun au point de nos besoins au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu enrichisses chaque vie, que tu enrichisses chaque croyant et ceux qui sont là pour la première fois, je prie que la portion de bénédiction leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et pour les pasteurs, les dirigeants, les ouvriers, les membres et tout le monde, je prie qu'aucune personne ne rentre chez lui les mains vides au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction dans la parole, la prophétie de la parole, les promesses dans la parole soient les nôtres un à un au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donnez un amen puissant au Seigneur avant de vous asseoir. Nous allons à Jacques euh, chapitre 5, le verset 13. Jacques, Jacques, Jacques 5, euh, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur La prière de la foi sauvera le malade. Vous avez raté un amen là-bas et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point et il ne tomba pas, il ne tomba point de pluie, de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Aujourd'hui, comme nous voyons ces versets de l'Écriture sur la pâle aux croyants. Cela parle aux malades. Cela s'adresse à ceux qui souffrent. Et, et, et, ces écritures nous donnent des promesses de Dieu et l'assurance que comme toi tu invoques le Seigneur, que ta prière sera exaucée. Que comme moi j'invoque le nom du Seigneur, pour moi-même, pour vous, en faveur de l'Église, ou pour quelqu'un dans le besoin, il y a l'assurance que Dieu exaucera. Il essuiera nos larmes. Il ôtera notre angoisse, tous les défis et les fardeaux que nous avons. Notre temps sonne, c'est notre temps de libération. Et pour tout tous saints affligés, pour quelqu'un qui se trouve dans une situation malencontreuse, quelqu'un qui traverse les défis de la vie, alors ces conditions adverses, alors devant ces versets qui donnent l'assurance que le problème là ne se perdurera plus. Cela ne va pas durer au-delà de la prière de foi. Cela ne va pas tenir devant le nom de Jésus. Cela ne va pas durer au-delà de, du jour où nous prenons la corne sur l'autel disant qu'aujourd'hui je serai béni. Et aujourd'hui, ces problèmes disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Voyez encore le verset 16 qui dit, Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Comme nous voyons ces versets de l'écriture, je vous parle aujourd'hui de la puissance de la foi et de la persévérance en prière. La puissance de la foi et de la persévérance en prière. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1. La persévérance empreinte de patience des saints affligés. La persévérance empreinte de patience des saints affligés. Il n'y a pas de murmure il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de découragement, il n'y a aucun esprit qui vous pousse à fuir chez vous, à fuir l'église, à fuir votre demeure, et il n'y a pas aucun moyen pour se suicider, pour s'autodétruire. Il y a une persévérance empreinte de patience pour les saints affligés. Deuxième point, les promesses précieuses pour les situations adverses. Il y a des situations auxquelles on sera confronté à la croisée du chemin. C'est pour les jeunes, c'est pour les personnes âgées, c'est pour les personnes au Moyen Âge, pour le croyant. Le croyant, c'est pour les incroyants. C'est là pour les dirigeants. C'est pour là pour ceux qui sont des membres. C'est là pour les familles. C'est là pour des églises, même l'église locale et toute l'église entière. Des situations adverses, des situations fâcheuses. Cependant, les y a promesses dans la parole de Dieu, comme nous allons voir les promesses de Dieu. Pour ces situations fâcheuses, je dois vous dire quelque chose. Seulement, lire ces promesses-là amènera la confirmation dans votre vie. Seulement, écoutez ces promesses. Je ne sais pas que cela se trouve là-bas. Cela vous donne l'espoir. Cela redynamise votre foi. Et cela élargit, tend votre horizon et vous comprenez, quoi que vous croyez être acculé, quoi que, quoi que, euh, vous croyez être dans dans l'impasse, la promesse de Dieu ouvrira la porte devant vous et vous dira, voici le chemin, voici l'échappatoire. Vous allez vous lever, vous allez échapper à toute situation fâcheuse malencontreuse au nom de Jésus-Christ. Les promesses précieuses pour les situations adverses. Numéro 3. La puissante prière euh, par tout genre de prière. Il y a diverses sortes de prières. Mais il y a une prière qui est prédominante. Il y a une prière qui est puissante. Il y a une prière qui ôte, déplace toute montagne. La puissante prière des serviteurs nommés. Oui, Dieu a nommé des serviteurs et dans les jours d'autrefois, il a nommé Moïse pour les enfants d'Israël, les, pour les faire sortir de la captivité, parce que c'était la volonté du Seigneur, alors c'était fait. Alors vous allez sortir. Vous allez sortir de toute, de prison et de tout problème et de tout emprisonnement, vous allez en sortir au nom de Jésus-Christ. Les serviteurs nommés du Seigneur, nommés dans la famille, que le père, il y a un père dans la famille. Quelqu'un est nommé sur l'église locale, tel que le pasteur local dans cette église locale serviteur nommé par Dieu. Sur l'église entière, on peut l'appeler l'église nationale. Et lorsque celui-là, nommé par Dieu lui-même, lorsqu'il prie pour les gens, alors lorsqu'il prie pour les gens qui sont sous, sous sa tutelle, sous sa tutelle, il y aura une explosion de puissance. Il dit qu'il y aura un bulldozer céleste qui viendra pour ébranler, secouer tout chaud dans votre vie, qui ôtera toute montagne dans votre vie, qui viendra écraser la puissance du mal dans votre vie. Et aujourd'hui, tout ce qui vous lit sera brisé, délié, écrasé, écrabouillé au nom de Jésus-Christ. La puissante prière des serviteurs nommés. Alors au premier point, premier point, la persévérance empreinte de patience des saints affligés. Nous retournons à, Jean, à Jacques 5. Je lui verset 7. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, enfants de Dieu, saints de Dieu, les saints affligés. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, jusqu'à ce que l'Église, jusqu'à ce que le peuple de Dieu, jusqu'à ce que le troupeau de Dieu reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il y aura une pluie de bénédiction. Alors, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Vous c'est très facile lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des défis, lorsqu'il y a l'affliction. On ne connaît pas la provenance. On ne connaît pas d'où proviennent ces défis. On ne connaît pas d'où provient l'affection. Eh, l'affliction. Vous examinez votre cœur, vous examinez votre vie, votre entourage, vos actions. Vous dites, mais je ne peux voir la cause de ceci. C'est très donc facile de commencer à se, à se plaigner contre les gens, à murmurer contre les gens, même les gens qui sont des bénédictions pour vous. Même on va commencer à se plaindre des gens parce que vous ne savez pas celui qui est la cause de ceci. Alors vous allez vous plaindre de celui-ci, de, celui-là. Même les gens qui ont tendu la main de secours à vous, alors vous allez commencer à les plaindre, à, se, à vous plaindre d'eux. Mais vous allez cesser de vous plaindre. Vous n'allez pas dire Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Frère, le problème n'est pas de l'homme. Mais la solution viendra d'en haut vous allez vaincre ce diable qui cause le problème. Ces démons qui causent le problème, vous allez les vaincre. Votre frère n'est pas votre problème, votre soeur n'est pas votre problème, votre frère croyant n'est pas le problème. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge, le juge est à la porte. Prenez mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes. Ceux qui nous ont précédés, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. cest à que vous n'êtes pas la première personne à traverser de telles choses que vous traversez. Il y a des gens qui en ont traversé et ils ont traversé avec succès. Et alors, et, alors, ils, ont, alors ils, ils, ils, ils devant nous. Et s'ils ont vaincu, Dieu merci, je vois des vainqueurs devant moi. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Alors pour modèle de souffrance, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé du, au nom du Seigneur. Voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance, de, la patience de Job. Vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas traverser 1%, un centième de ce que Job a traversé. Cependant, il fut patient. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin, c'est-à-dire la conséquence, les résultats, la conclusion, la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, il venait de parler de Job. Job avait des problèmes. Et la femme n'était pas le problème. Les amis n'étaient pas le problème. Les serviteurs n'étaient pas le problème. Le problème était Satan. Mais il ne savait pas, comme la plupart de, personnes, des défis, des affections, des problèmes. Alors tout ce que nous voyons, alors c'est le mugissement des mers, tout ce qu'on voit, c'est le bruit dans l'air, tout ce qu'on voit, c'est le tumulte, la confusion et le conflit dans le pays. Et on croit que c'est ceci, c'est cela, c'est cela qui cause le problème mais c'est Satan. Quoi qu'il ne, quoi qu'il ne cela, on a vu la patience de Job, la persévérance de Job. Alors, on a vu la persévérance empreinte de patience des saints affligés. On va à Job, chapitre 1, verset 20. La patience, la persévérance. Et Job nous est donné comme un exemple digne par l'Esprit du Seigneur. Job, chapitre 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, dites-moi ce qui suis là-bas, et se prosterna. voyant voyez, il des gens, ils ne vont pas venir adorer Dieu en un pareil moment. Regardez ce qui est arrivé à la famille. Regardez celui-là qui était mort. Regardez le feu là, qui a tout brûlé diable tout ce qu'il avait. Regardez les serviteurs euh, détruits. Regardez tous ces, tous ces bestiaux, tous ces, tous ces euh, troupeaux qui étaient détruits. Et les gens, les gens vont dire que si la vie est pareille, il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de, de, servir le Seigneur. Mais il dit ici que Job, la se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nous, je retournerai dans le sein de la mer, de la terre. L'Éternel a donné. Et lorsque je suis arrivé dans ce monde, je n'avais rien, je n'avais pas d'abri, je n'avais pas de boulot, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de serviteur, je n'avais pas euh, de des bestiaux, je n'avais rien. Je n'avais rien de ce que le feu a détruit. Mais c'est le Seigneur qui m'a donné cela son libre arbitre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il que mais quel est le grand problème ici Il m'a donné. Et puis il a sa raison pour me l'avoir donné. Et il reprend cela de moi. Alors il a sa raison de faire cela. L'Éternel l'éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je prie que Dieu nous donne la grâce. Dans le Nouveau Testament, nous avons une plus grande grâce, une plus grande compréhension, une plus grande connaissance. Nous voyons le calvaire, nous voyons les provisions du calvaire. Et Job n'avait rien vu de pareil. Néanmoins, il avait la patience, la persévérance dans son affliction. Alors, c'est dit ici que, que, c'est dit que, et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors Jacques, Jacques a dit qu'on avait la passion de Job, on avait la, la fin provenue du Seigneur. Job chapitre 2, je lis verset 9. Job, Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Attendez, attendez, attendez. Avant de condamner la femme de Job, tous leurs enfants étaient morts dans la maison de leur grand frère. La maison s'était écroulée sur eux. Dix enfants, tu étais mort. Au chapitre 1, elle n'avait rien dit. Tous les troupeaux, tous les bestiaux, alors tout leur bien, le feu était descendu du ciel et celui qui a rapporté le cas dit que le feu de Dieu était descendu, incinéré, brûlé, tout. Elle n'avait rien dit. Et tous les serviteurs ne sont plus, tous les enfants étaient morts, et les biens, les constructions, tout est détruit. Son espoir. Et la joie qu'elle avait, tout s'était évaporé, mais elle n'avait rien dit. Seulement Job dit, Dieu a donné, Dieu a ôté mais elle s'était tue. Maintenant au chapitre 2, alors la chose, alors, s'est écrasée sur son mari Job, l'ulcère partout, la tête, et puis il se, il se, grattait d'un tesson, d'un tesson de bouteille, d'un tesson de bouteille, et il a vu Job s'asseoir euh, dans une cendre. Et bien, disait, mais, mais elle disait, mais va toujours euh, t'accrocher à ton intégrité, garder ta, ta fidélité, ta sincérité, ta justice, ta sainteté, et tu vas toujours demeurer ferme. Mais ceci, mais c'est trop. Et elle ne pouvait pas aller à, euh, euh, à la fin du voyage. Mais Dieu merci pour Job. Dieu merci pour mon frère là-bas. Dieu merci pour ma soeur là-bas. Vous serez à la fin du voyage nous allons voir la fin de cette affaire. Cette affliction ne sera pas pour toujours. Nous n'allons pas ouvrir la bouche et dire quelque chose de négatif contre Dieu, contre Christ, contre le Saint-Esprit, contre la Bible, contre l'Église de Dieu, contre les dirigeants, contre notre famille. Quelle que soit la chose, alors nous allons fermer la bouche. Nous allons regarder le Seigneur parce que nous savons que notre secours est proche. C'est aussi proche que la fin du culte de ce jour. Verset 10 dit, mais, mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Mais je, je ne crois pas que tu puisses parler de cette manière que je maudisse Dieu. Si je maudis Dieu, que je meurs, mais c'est quoi Tu veux m'envoyer en enfer Cela veut dire que j'abandonne Dieu, que je maudis Dieu, je mets Dieu de côté, je repousse Dieu, et puis il m'abandonne, je meurs, et puis je j'irai en enfer. Mais comment peux-tu parler de cette manière Quoi Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quelqu'un l'a dit Amen. Laissez-moi revenir à sa femme. Ce qu'elle a dit, ah, elle a repris. Comme le mari a dit, mais tu pas comme l'une des femmes insensées, mais comme une femme insensée. J'espère quelque de très élevé, de, de plus grand de toi. Tu ne devais pas parler de cette manière. Alors, il n'y avait pas de réplique. il n'y avait pas d'insultes. Il n'y avait pas d'assaut. Il n'y avait pas de plainte. Elle n'avait pas dit, ok, d'accord, si c'est ainsi que tu veux vivre, alors tu veux continuer de servir Dieu dans cette condition, donc abandonne-moi. Moi, je prends mes bagages, je m'en vais. Elle n'a pas divorcé d'avec son mari. Elle ne s'est pas séparée d'avec son mari. Et la femme n'a plus ouvert sa bouche en aucune situation pour dire quelque chose de négatif. Et à la fin de Job, dans le livre de Job, lorsque Dieu a réprimandé les trois amis de Job qui ont parlé, parlé, elle n'a pas attaqué Dieu, euh, Dieu le Dieu-Puissant, Dieu le Dieu, le Dieu, le juste juge, n'a rien dit contre la femme de Job. La femme a parlé à cause de la condition du, du, du, mari. Et elle s'était attristée lorsque le mari a parlé, et parce qu'elle savait qu'elle ne, doit pas, elle ne, doit pas, elle, ne doit pas parler de cette manière. Et elle s'est tue. C'est elle qui prépare et amène de la nourriture à l'homme. C'est elle qui amène de l'eau à, à Job. C'est elle qui avait pris soin de ses sept amis qui étaient venus à Job. En seulement une seule parole, en un moment de temps, faut pas la condamner en permanence. Ce n'était pas une situation permanente avec elle. Alors, finalement, elle a gardé sa bouche pour tout le temps. Peut-être vous avez dit quelque chose de mauvais, d'étensé, le mois passé, la, semaine passée, vous vous en êtes repenti. Dieu a oublié, pardonner. Cela ne sera plus rappelé contre vos noms de Jésus-Christ. Chapitre 5, Job 5, je lis verset 6. Job 5, verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne jaime pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Je ne vais pas fuir Dieu à cause du problème qui s'étincelle par-ci par-là et chaque partie du corps, alors éprouve une brûlure. C'est comme le feu brûle. Alors, on aurait, on aurait préféré mourir. Mais pour moi, j'aurais recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Alors, je suis toujours, dans l'attente. Aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez traversé, quels que soient les problèmes que vous avez amenés ici, je suis dans l'attente pour vous. J'espère pour vous. Vous devez espérer vous aussi au nom de Jésus-Christ. Chapitre 13, Job 13. Vous avez entendu et vous, vous avez ah, entendu la patience de Job. Job 13, 15. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Il est mon, mon espoir, mon espoir final. Il est mon seul espoir. Il est mon espoir. C'est celui qui m'a créé. Il m'a amené ici pour un objectif. Et jusqu'à ce que je finisse, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de, de ma, du pourquoi il m'a créé, il ne me laissera pas. Voici me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Amen. Verset 16. Cela même peut servir à mon salut. Il me sauvera, il m'a sauvé du péché, il me sauvera de la souffrance. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Amen. Job 23, Job chapitre 23, je lis le verset 8. Job 23, verset 8. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. que je me rappelle, dans le passé, j'allais à ce lieu pour prier, j'y vais. Et j'avance plus et j'ai prié, mais le ciel est fermé contre moi. Je me rappelle comment chaque fois je vais à ce côté-là, derrière la cour, et j'ai prié Dieu, mais je sais, mais je suis allé prier là-bas, je ne peux pas le voir. Verset 9. Est-il occupé au nord Je ne puis le voir. Ce qu'a-t-il au midi Je ne puis le découvrir. Dieu, où es-tu L'affliction est écrasante. La chaleur parvient. La chaleur est avec intensité, à un degré très grand. Je te cherche. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et s'il m'éprouvait, je sortirais plus comme l'or. Faut pas perdre votre espoir. Je dis, faut pas perdre espoir en Dieu, il ne faut pas céder. Le secours est en route. Verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Lorsque les gens ont des problèmes, non, pas même au niveau euh, du problème de Job, ils vont cesser de lire la Bible du combat si je pense au, à la Bible que j'ai lue, tous les versets que j'ai lus depuis que je venais dans cette église, ma tête est emmagasinée de cela, mais où suis-je maintenant euh, Où est-ce que cela m'a amené Pourquoi je continue de lire la Bible Est-ce que tu viens à l'étude biblique Est-ce que euh, tu, tu est-ce que tu blagues Mais si tu sais ce qui m'arrive, si tu sais comment je suis, sans même le sou, d'aller même à l'épicier d'aller à l'épicerie pour, pour m'acheter quelque chose, tu ne vas même pas parler à l'étude biblique. Moi, je peux aller, Job a dit, je peux aller à l'étude biblique. Je vais entendre la parole de Dieu. Je vais lire la Bible. Les problèmes ne vont pas me permettre, ne vont pas m'empêcher. Ces choses ne vont pas me submerger et m'écraser. Et le verset 12 dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Job 36. Job chapitre 36. J'ai lu le verset 7. Job 36, verset 7. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Alors, nous allons vers la fin de la flexion là. On s'approche de l'exaltation et vous allez expérimenter cette, cette restauration, ce rétablissement dont Dieu a parlé au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Viennent-ils à tomber dans les chaînes sont-ils pris dans les liens de l'adversité Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Verset 10. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent il achève leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Je dirais Amen. C'est ce que Jacques a dit vous avez entendu, maintenant on a lu, entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, que le Seigneur est compatissant, il est bon. Et le Seigneur ne permettra pas à cette chose, à l'affliction, de continuer pour l'éternité. Voyons Job maintenant. Job 42, verset 1. Il n'y a rien qui est un commencement et qui n'est pas de fin. Est-ce que vous avez entendu cela La douleur a commencé. La douleur qui a commencé prendra fin. La maladie qui se déclenche prendra finalement, prendra fin. L'affection, la tristesse, la souffrance ont commencé à un moment donné, tout cela prendra fin à un moment donné. Apprêtez-vous pour vous réjouir. Apprêtez-vous pour célébrer. Voyons Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais, je reconnais, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Regardez ici, frères et sœurs, ce que Job savait, alors, ah ce que Job savait, il le savait depuis. ses amis qui, euh, qui ont débattu avec lui, alors, ils n'ont pas permis à Job de montrer ce qu'il avait connu. C'est comme il s'oubliait. Alors, par moment, alors, il, alors euh, dès qu'il sort de l'océan de l'argument, il va dire cacher de bon. Et puis avec la flambée d'arguments contre lui, alors il pourrait oublier ce qu'il avait connu. Mais maintenant, ils se sont tués et Job seul parlait à Job. Vous voyez, dans l'affliction, parfois, on fait des erreurs, on commet des erreurs, on tape à la porte de celui-ci. Voici, ce que je traverse. On va frapper à la porte de l'autre personne. Voici ce que je traverse. On parle, on parle, on parle, on parle. Et ce que même les gens disent là, c'est pour, euh, c'est pour euh, dissuader notre connaissance de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît déjà suffit pour apporter la solution aux problèmes qui pourraient se présenter dans notre vie. Les promesses que nous avons sont assez grandes sont assez puissantes. Et ces, promesses sont, sont assez multiples et profondes. Et ces promesses sont célestes et élevées pour apporter la solution à tout problème qui pourrait nous croiser le chemin. Mais les gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, et qui parlent pour nous faire ôter la connaissance que nous avons, alors que tous ces gens-là se taisent et que l'Esprit de Dieu parle au-dedans de vous, vous allez sortir du problème là. Verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Combien de choses Dieu peut faire dans votre vie Je dis, combien de choses Dieu peut faire dans votre vie Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes médecin oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu le parle maintenant. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Verset 7. Et, c'était ainsi. Ce sera ainsi. Dans votre vie, ce sera ainsi. Dans votre famille, il en sera ainsi. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Dieu elle sera la prière de Job. Ouais, plusieurs fois, vous lisez la Bible et vous lisez simplement et puis vous allez... Mais vous êtes trop précipité. Un cœur, cœur impatient, soit calme. Quoi qu'il tarde, quoi que le, champ chant de triomphe n'est pas encore euh, entamé, cependant il viendra et ne durera pas. Donc, calme-toi, calme-toi. Cœur impatient, calme-toi. faut pas être euh, trop précipité. Vous savez, au chapitre 1, Dieu a dit à Satan, As-tu vu mon serviteur Job Hein, au chapitre 2, Dieu a dit à Satan, As-tu vu mon serviteur Job Au commencement, mon serviteur Job. À la fin, mon serviteur Job. Donc, tout ce qui était arrivé, alors, n'a pas supprimé le titre. Cela n'a pas supprimé le témoignage, cela n'a pas supprimé la parole du Seigneur sur Job, mon serviteur Job. Je prie que l'affliction ne supprime pas votre titre du royaume, votre témoignage du royaume au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Et les phases de témoins Bildad de Chouac et Chofar de Naman allaient et fit comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut, quoi, dites-le moi, eu égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel, dites-le moi, L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je vais écouter cela de votre bouche. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Parlez comme, euh, comme prédicateur, parlez. l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pour vous dire que vous aurez une double portion de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez perdu, vous aurez une double portion. Des choses qui ont été violemment autour de vous, vous aurez une double portion. Des choses que vos amis, vos voisins et les gens de leur famille ont dit que te voilà maintenant, La chose là est ôtée de toi, ne t'en fais pas. Dieu a dit qu'une double portion viendra pour vous, pour toi. On retourne à on retourne à Jacques 5. Deuxième point maintenant les, promesses précieuses pour les situations adverses. Les promesses précieuses pour les situations adverses. Je lis de Jacques, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques Ici, c'est dit, y a-t-il une, affliction Il y a des promesses de Dieu qui nous montrent, qui nous assurent que lorsque l'affliction frappe à la porte, elle va rebousser chemin. Je dis que l'affliction doit rebousser chemin. Si vous avez expérimenté l'affliction, vous êtes sur le point de recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu, les promesses précieuses de Dieu pour les situations adverses. Dieu vous affranchira. Rappelez-vous ce que j'ai dit au commencement, seulement entendre les promesses, pas beaucoup de prières, seulement entendre les promesses. Alors l'affliction là va fuir. Somme 34, Somme 34, verset 20, Somme 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comme, de combien d'afflictions serez-vous De serez-vous délivrés Le Seigneur vous en délivrera toujours. Le seul mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous, en serez toujours délivré. Le Seigneur parle de vous. Il pense à vous et votre affliction disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes cause de cette affliction, maintenant que vous avez reconnu cela et que vous êtes revenu au Seigneur, le Seigneur va pardonner votre folie. Toutes les afflictions qui sont causées par vous seront ôtées au nom de Jésus-Christ. Si ce sont les puissances maléfiques, les, mauvaises gens qui, l'ont qui ont causé cela, le Seigneur va fermer leur, Leur gueule. Vous savez, regardez si parfois quand je prêche, euh, si, si, si, si je, vous parle et que je ne gesticule pas, et puis si je suis seulement euh, sans mouvement, donc, alors il n'y a pas de communication. Si je, fais si je fais le geste pour dire que si cela provient de vous, si je tends la main, c'est pas que je m'adresse à vous je les douette, eux qui sont de dehors. Êtes-vous cause d'un problème Non. Vous êtes la solution. La solution viendra par vous au nom de Jésus-Christ. Mais voyons ceci. Jacques euh, chapitre 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'ils chantent des cantiques. Ouais, il y a beaucoup de personnes euh, qui, y a beaucoup de personnes qui retardent leur euh, bénédiction quand même. Je ne peux pas chanter maintenant. Ouais, j'essaie de chanter à l'église. Je suis membre, je suis choriste euh, parmi les jeunes, mais je vais essayer euh, de chanter. Mais va au-delà de cela. Je suis un choriste dans, dans la chorale des adultes, mais je vais essayer de, de chanter, mais elle va aller au-delà de cela. Dans le gouffre, euh, dans le cachot où vous avez été jeté dans la prison là, chantez au Seigneur, votre cantique va briser les, fers et les, les Alors, c'est dit que ne cédez pas, ne cédez pas à vos angoisses. Jésus va les ôter de vous. Ayez confiance au Seigneur, ayez confiance au Seigneur. Écoutez ceci. Chantez. Quand vos épreuves sont plus grandes, chantez lorsque vos épreuves sont plus grandes. Ayez confiance au Seigneur et prenez courage. C'est au moment où le problème est toujours là, le défi se présente toujours là. L'affection là est toujours là. Alors il faut chanter lorsque vos épreuves sont plus grandes. Chantez au Seigneur et ayez confiance en lui et prenez courage. Après avoir prié, peut-être vous avez jeûné, peut-être vous avez demandé aux gens d'intercéder en votre faveur. C'est comme il n'y a rien qui se produise. Alors, il faut commencer à chanter. Est-ce que vous avez entendu cela Il faut aller à l'autre côté de chanter. Et avant de chanter, une fois, euh, première partition, deuxième partition, une chanson préférée que vous connaissez bien, tout ce qu'on appelle problème va s'évaporer dans votre vie. On va au troisième point maintenant, la puissante prière des serviteurs nommés. Laisse-moi vous montrer quelque chose Allons au verset 13. Voyons, on cherche le mot prie ou prière. Prie ou prière. Prie. Verset 13. Voyons le mot là. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Voyons le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. La prière, prie. Et il continue de dire, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Alors c'est dans chaque verset, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voici cela encore. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il, a, il pria avec instance, la prière partout. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Dans tous ces versets du verset 13 jusqu'au verset 18, alors c'est la prière. Sur, sur chaque siège, à tout nouveau, sur chaque Bon, il y aura la prière aujourd'hui. Dans chaque session, il y aura la prière aujourd'hui. Et la prière que nous allons faire aujourd'hui, sur chaque siège, à tout endroit là-bas, à tout niveau là-bas, quiconque prie aujourd'hui, gloire à Dieu, le Seigneur vous a déjà exaucé. Voilà le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie nous appelons cela la prière personnelle. La prière personnelle. Vous êtes affligé, il ne faut pas pleurer, il faut prier. Vous avez un problème, il ne faut pas verser des larmes, il faut prier. Qu'il prie. C'est la prière personnelle. Et le Seigneur exaucera chaque prière personnelle ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Somme. 66. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon corps, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Il sera attentif à la voix de votre prière. Numéro 1. C'est la prière personnelle. Allons verset 14. Verset 14 de Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est la prière pastorale. La prière pastorale. Alors, vous êtes membre de l'Église, et il y a des anciens dans l'Église. Comme les anciens sont dans l'Église, comme il y a des pasteurs dans l'Église qui peuvent prier pour vous. Aujourd'hui, Dieu exaucera la prière. Mais je vais vous montrer quelque chose au sujet des anciens de l'Église qui prient. Je prie que Dieu ouvre vos, votre compréhension ce jour. Donne-moi un bon Amen et Dieu ouvrira votre cœur de foi au nom de Jésus-Christ. Voyons Genèse euh, chapitre 20, verset 7. Genèse 20, verset 7. Maintenant rend la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Il priera pour toi et tu vivras. Pourrais-je entendre votre Amen Nous devons comprendre ceci. Abraham avait son problème de famille. Abraham n'avait pas encore l'enfant premier. Sarah e-, était toujours stérile. Cependant, Dieu a dit à Abimelech, tu sais quoi celle-là que tu considères que celle-là qui n'a pas ses problèmes réglés, je lui ai donné l'autorité de prier pour toi et pour sa famille, et toi et ta famille, tu seras guéri. parfois, parce que nous connaissons nos pasteurs, nos anciens, et on dit que, mais je le connais lui, non. Lui aussi a ce problème, non. Il y a l'autre problème là. Et lui, lui aussi, il essaie de réclamer les promesses de Dieu. Lui n'a pas... Alors, il n'a pas l'accomplissement de la promesse. Comment pourrais-je aller vers lui Tu es allé vers lui parce que Dieu a dit que quelqu'un parmi vous est il malade qu'il appelle les anciens de l'église. Quelque que soit ce que vous connaissez de lui, d'elle, alors il priera pour vous et vos problèmes seront résolus. Voyons euh, l'autre côté, Abraham maintenant avec son défi. Alors, il attendait l'enfant promis, Isaac. Et l'enfant promis n'est pas encore venu. Et quelqu'un vient à moi, que je prie pour lui. Abraham, Abraham pourrait dire que, mais tu crois avoir des problèmes Moi, j'ai mes, mes problèmes aussi. Oui, j'espère. J'ai attendu 24 ans. Et le problème n'est pas encore réglé. Et tu veux que je prie pour toi Il y a des gens qui disent que Comment pourrais-je aller évangéliser et parler aux gens et encourager les gens que viens au Seigneur, viens au Seigneur. Euh, mais, mais on te connaît dans ce quartier, on connaît ton problème. À cause de cela, ils ne vont pas le faire. Mais Abraham a prié. Et lorsque Abraham a prié, et le chapitre suivant, chapitre 21, le, le problème de longue date dans la famille d'Abraham était totalement éradiqué Abraham, Abimelech était guéri au chapitre 20 et le fils promis était venu. Le fils miracle était venu dans le verset 21. Dans le chapitre 21, si vous êtes parteur, dirigeant, disant que j'ai mon problème, quand je peux prier pour les gens. Allez, avancez, allez prier pour eux. Le chapitre suivant, votre solution viendra pour vous aussi. Laissez-moi vous faire rappeler Job. Alors vous allez lire cela, arriver à la maison. Job le Seigneur a dit aux amis de Job que je suis contre vous. Oui, ma colère est contre vous. Allez vers mon serviteur Job. Il priera pour vous. Et Job, en ce temps, il n'était pas guéri. En ce temps-là, Job avait toujours son problème. Et ils sont venus vers lui que le Seigneur a dit que tu pries pour nous. Mais vous connaissez mon problème Est-ce que vous vous moquez de moi Vous connaissez mon défi Comment je peux prier pour vous Alors, alors, je vous dis que je suis allé ici, je n'ai pas vu Dieu. Euh, le sud, l'Occident, euh, l'Orient, le Nord, je, je ne l'ai pas vu. C'est moi qui vais prier pour vous. Oui, mais Dieu t'a nommé. Il a prié pour eux. Au verset 9 du chapitre 42, au verset 10, Dieu a rétabli Job dans son premier état. Allez, priez pour eux. Le verset suivant, Dieu va révoquer votre situation. Revenons à Jacques chapitre 5 et je lis le verset 15. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Numéro 3. Ça, c'est la, prière puissante. Alors, c'est une puissante prière qui, a, qui a deux tranchants la maladie guérit et le péché pardonné. Et la prière que nous allons faire aujourd'hui sera une puissante prière. Tout péché que vous confessez au Seigneur et que vous en repentez, il vous pardonnera cela au nom de Jésus-Christ. Et puis toute maladie dans votre corps, il vous, guérit, il vous en guérira au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Qui est-ce Je dis, qui est-ce Qui sera guéri là-bas c'est toi, c'est moi. Et Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Personne n'aura le pouvoir de vous tuer. Ils ne vont pas ôter votre vie. Ils ne vont pas ôter votre progrès. Vous n'allez pas mourir dans les mains de quelqu'un. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous serez guéris au nom de Jésus-Christ. Revenons à Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alors c'est la prière de compassion, la prière de miséricorde. Lorsque vous voyez les gens, ce qu'ils traversent, et les gens confessent que je voudrais te dire quelque chose. Vraiment, voici ma faute. Ceci est ma faute. C'est moi qui ai cause de ceci. La parole de Dieu m'est parvenue. Je ne dois pas aller, je ne dois pas emprunter cette direction. Je ne devais pas faire cela. Je ne devais pas, sinon me jeûne à cette compagnie je ne devais pas me plonger dans cela. Mais eh, j'ai agi par désobéissance et voici ceci m'est arrivé. Mais comme tu écoutes leur histoire et ils confessent leur fautes et comment eh, ils eux-mêmes se sont engagés dans cela, alors tu es miséricordieux, tu es compatissant en tant qu'enfant de Dieu, tu es la nature de Dieu. Et le verset 11 dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a le mot là-bas Est plein de miséricorde et de compassion. Là, vous avez la nature de Dieu. Et après, après que ces gens aient confessé leur péché, tu ne t'en fais pas. Moi-même, dans le passé, je me suis plongé dans, dans une situation pareille. Le Seigneur était miséricordieux. Je peux comprendre et m'identifier avec toi dans, dans le problème que tu me relatais. Et lorsque tu as cette prière de miséricorde et de compassion, le Seigneur vous aidera. Quelqu'un me l'a dit un bon Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous euh, animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. De compassion, c'est ce que Dieu fera. Dieu a pitié de, du pécheur, de celui qui souffre à cause de ces faux, donc vous n'allez pas les condamner disant, disant, que Ah ben tu as fait cela, ah tu es allé si loin comme ça, ah tu t'es plongé dans de telles choses, pas de questionnement de cette manière, ils sont, sont déjà découragés, il ne faut pas les détruire. Alors soyez miséricordieux et priez pour eux. Revenons à Jacques 5. Et nous lisons à partir de la deuxième partie du verset 16. Jacques, chapitre 5, deuxième partie du verset 16. La prière fervente du juste, dites-le moi, a une, une grande efficacité. C'est la prière prédominante. La prière prédominante. Vous amenez, vous portez le problème là au Seigneur en prière. Vous portez le défilé au oh Seigneur en prière, vous dites, mais par la grâce de Dieu, le sang de Jésus m'a lavé, m'a punifié, m'a rendu pur, m'a rendu juste. À cause de cela, je me revais de la justice de Christ. Et, c'est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Votre prière sera efficace votre prière aura la domination. 1er Jean 3, verset 22. 1er Jean, chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Y a-t-il quelqu'un qui reçoive aujourd'hui Bien sûr, vous allez recevoir. Numéro 6. Voyons, Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, avec instance, avec instance, pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. La prière passionnée, la prière passionnée. Il ne priait pas somnolent, il ne priait pas dormant, il ne priait pas euh, euh, ronflant, il ne priait pas se fatiguant, il ne priait pas voulant aller dormir. Non. Ceci concerne la nation. Voici un grand problème. Et ceci doit être quelque chose que j'exprime au Seigneur avec une grande passion et conviction. Et prière et Dieu l'aise aussi. La prière passionnée. Allons voir 1er euh, roi 17. 1er roi 17 verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il se tenait devant le priant avec passion, avec ferveur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il avait la clé ce qu'il a fermé sur la terre est fermé dans les cieux. Ce qu'il a ouvert sur la terre est ouvert au ciel. Vous avez la clé. Quel que soit ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. que soit ce que vous, ce que vous déliez sur la terre aujourd'hui sera délié au ciel au nom de Jésus-Christ. La prière passionnée. Allons au verset 18 de Jacques 5, Jacques 5, verset 18. Puis il pria de nouveau, puis il pria de nouveau, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vos affaires produiront de fruits. Votre famille produira de fruits. Votre vie spirituelle produira de fruits il, pria de nouveau. Vous allez prier de nouveau. Ça, c'est la prière de persévérance. La prière de persévérance. Voyons, 1 roi 18. 1er roi 18. Il lis verset 41. Et il dit à Cab, monte, mange et bois, Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dans la famille, il y aura l'abondance. Dans votre vie, il y aura l'abondance. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Camel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie, Elie n'a pas été d'accord, Dieu a changé sa pensée. Dieu ne change jamais sa pensée. Dieu ne change jamais sa pensée. Il dit qu'il aura une abondance de pluie, alors cela doit venir. Élie et Élie dit, il est, Élie dit, va encore, il est allé, il y a la persévérance. Troisième fois, vas-y, il est allé, il n'y a rien. C'est la prière de persévérance. Va encore voir cela. Il est encore allé. La, quatrième fois, il est revenu. Il n'y a rien. Élie n'est pas un homme qui cède. Vous n'êtes pas le frère qui doit céder. Vous n'êtes pas une soeur qui cède. Va encore. Le, la cinquième fois, il n'y a rien. Tu es encore retourné. Va encore. La sixième fois, il n'y a rien. Et maintenant, il dit, il dit, maintenant, il dit, il dit sept fois, retourne. C'est la prière de persévérance. Vous n'allez pas céder. Vous n'allez pas céder. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume, la de la main d'un homme. Et les dit, monte et dit à Kaaba, descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit. En peu d'instant, lorsque le message est en cours, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Il y eu une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Comme vous allez vous lever, aller dans votre car, dans votre bus, comme vous, comme vous prenez votre moto pour retourner à la maison, une grande abondance vous suivra et une grande prière sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La prière personnelle, ce sera exaucé aujourd'hui la prière pastorale sera exaucée ce jour. La prière puissante sera exaucée ce jour. La prière de miséricorde, de compassion est exaucée aujourd'hui. La prière prédominante sera exaucée ce jour. La prière passionnée sera exaucée ce jour. La prière de persévérance sera exaucée ce jour. Je me réjouis avec vous aujourd'hui. C'est le jour de votre percée. Aujourd'hui, c'est le jour de faire déplacer votre montagne c'est le jour de la bénédiction de Dieu sur votre vie. Avant de vous, avant de vous lever et prier, voyons Ézéchiel, euh, Ézéchiel chapitre 34, Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Et ce sera une pluie de bénédiction. Où Je dis où, où, où Dans votre vie. Quand Maintenant, maintenant, en ce temps-ci, la pluie de bénédiction là-bas, la pluie de bénédiction là-bas, je dis la pluie de bénédiction là-bas. Là-bas, de loin, la pluie de bénédiction là-bas. Ouvrez la bouche maintenant, ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Voici, c'est un nouveau jour. C'est le jour de bénédiction, c'est le jour de délivrance, c'est le jour de miracle, c'est le jour de la manifestation de puissance, c'est le jour où tous vos angoisses, vos péchés, vos souffrances sont ôtées. C'est votre jour. Alors vous, allez, alors, vous avez persévéré en tant qu'un saint affligé. Il n'y a plus de, plainte plaintes. Parlez au Seigneur. Il n'y a de murmures. Invoquez le nom du Seigneur. Le Seigneur vous exaucera ce jour. Faut pas céder, faut pas céder, faut pas céder, faut pas céder à vos angoisses. Jésus va les ôter. Ayez confiance au Seigneur. Chantez quand vos problèmes sont plus grands. Ayez confiance au Seigneur et prenez courage. Prenez courage maintenant. Parlons au Seigneur maintenant. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi d'ici et transporte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. La prière de foi sauvera le malade. guérira le malade, brisera le joug, détruira la chose mauvaise. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Croyez au Seigneur, rendez-lui grâce, ne soyez pas faible dans la prière, dans la foi. Abraham n'a pas considéré son corps comme étant mort, ni même la condition de Sarah. Mais il était convaincu que ce que Dieu a promis, il est en mesure de l'accomplir. Donc, il donnait gloire à Dieu, appelant les choses qui n'étaient pas comme si elles sont la gloire à Dieu. Chantez lorsque vos problèmes sont plus grands. Ayez confiance au Seigneur et prenez courage. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu, exaucé vos prières. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de critiques, il n'y a plus de murmures, il n'y a plus d'aller de vallée aux montagnes. Dieu a exaucé mes prières. Où êtes-vous Où êtes-vous Dieu a exaucé mes prières. Dieu à exaucer vos prières. Le ses mains, la paix au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne n'échoue pas. Tu es le Dieu fidèle. Tu as promis à tes enfants et tu nous as dit comment prier. Nous avons prié de cette manière. Je demande, le Seigneur, qu'il ait l'accomplissement dans chaque vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ essuie toute leur larmes, ôte toute l'affliction, Guérit toutes leurs maladies. et brise toujours dans leur vie et affranchis-les complètement de toute œuvre du diable au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur, là où il y a des montagnes, déplace les montagnes maintenant. Là où il y a l'oppression, ôte l'oppression maintenant. Là où il y a des maladies incurables ôte cela maintenant. Là où le pouvoir des ténèbres agissent, je prie que tu tenses les ennemis en leur faveur au nom de Jésus-Christ. La flèche de l'ennemi n'aura pas effet dans la vie de tes enfants. L'ennemi aura leur arôme, leur flèche sur eux-mêmes. Mais ton peuple est affranchi ce jour au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu fasses quelque chose de défini dans chaque vie, quelque chose de nouveau dans chaque vie, quelque chose de spectaculaire dans chaque vie, quelque chose d'incroyable dans chaque vie. Je prie Seigneur qu'il voit le miracle. Comme le serviteur est allé sans rien voir et y a dit, mais tu dois voir. Seigneur, je prie que le peuple de Dieu partout, tout le monde sans exception, qu'il voit le miracle ce jour et chaque empêchement est ôté de la voie. Et je prie que le feu du Seigneur brûle toute paille, tout jou et toute oppression et toute chose maléfique de la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'assure ton peuple selon ta parole que tu as exaucé leur prière. La joie au lieu de la tristesse les chants au lieu des pleurs, les réjouissances au lieu de la tristesse. Je prie Seigneur qu'il ait la confirmation dans chaque vie. Je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Et comme ils retournent chez eux, ils vont, ils iront sur les ailes du vent. Et ils vont rentrer sur leurs problèmes que qu'il y ait l'ensoleillement sur ceux qui sont dans les ténèbres. Vous êtes sauvés, guéris, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis. Vos montagnes se sont déplacées. Les ténèbres sont ôtées. Maintenant, continuez une nouvelle vie dans l'ensoleillement des prières exaucées. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, j'ai